Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Calc. Lors de la saisie d'une formule, nous devons faire attention à l'ordre dans lequel les calculs doivent être effectués. Par exemple, égal 3 moins 2 plus 4 donne 5. Mais peut-être voulions-nous faire 3 moins 2 plus 4, c'est-à-dire 6. Autre exemple, égal 3 plus 2 multiplié par 6 nous pourrions nous attendre à faire 5 x 6, 30. Or, nous obtenons 15. Nous constatons que la multiplication, 6 x 2, 12, est faite avant l'addition, 12 plus 3, 15. De même, 7 plus 6 divisé par 2 donne 10, c'est-à-dire 6 divisé par 2, 3, plus 7. La division est faite avant l'addition. Autre exemple, 2 puissance 2 multiplié par 3 donne 12, c'est-à-dire 4 multiplié par 3. Et non 64 que nous obtiendrions avec 2 à la puissance 6. L'exposant est donc évalué cette fois avant la multiplication. Comme en mathématiques, les parenthèses permettent de définir l'ordre de calcul en calculant d'abord les parenthèses les plus intérieures. Par exemple, égal 3 moins, parenthèse, 2 plus 4 nous avons cette fois-ci 6 qui est calculé avant. Autre exemple, égal, parenthèse 3 plus 2, parenthèse, pour calculer 5 avant de faire la multiplication par 6. Égal, parenthèse, 7 plus 6 divisé par 2. égale 2 à la puissance, parenthèse, 2 multiplié par 3. Nous pouvons donc retenir que les règles de priorité sont les parenthèses, puis l'exposant les multiplications ou divisions, puis enfin les additions ou les soustractions.